Pacik besar dia su bilang Tong hidup baik-baik Pacik besar dia su bilang Jangan korang bakal lai Mari kita tunjuk korang ke cahaya Papua jadi patokan kalau damai itu indah Tong pu cendrawasi itu karunia Tuhan Jadikan itu sebagai simbol perdamaian Tong merah kah, kuning kah, hijau kah Mari sama-sama torang hidup baku jaga baru Memang kita berbeda namun hati tetap satu Banyak ras budaya tapi iman tetap utuh So when I rest up in the morning for generosity. So love your life, you don't live.